يلا وقم الريشة وقم الريشة قم الريشة يا زين يا بهوين عيش كل من تبدوين أعيش أيوة يا أبو اللي كسبنا هذه العيش قلبي منع وقم الريشة يا زين يا بهوين عيش كل من تبدوين أنا